Herr यही थोड़ा शॉर्टर है हम्म, I know. Hello. Touch it. sim 그냥 안 되고 가서 배정을 안 밀어 Really? Yes, sir. Touch करो काफी आ गया छोड़ो छोड़ो ये कॉम्प्रोमाइज करके ये सारा टाइट हो गया है इस तरफ टाइट नहीं है छोड़ो छोड़ो अब फिर उल्टा लेटो स्टमक पे ब्लड चेक जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं touch <coughs> Hmm? like share subscribe